unos chelas, unos toques y un jalón No te traigas adelante, mejor jálate a tu la La cizaña que pachó No te huites con el rock and roll Está chidito tu carrito para dar el Ponte la tiro con la tira, con la cruda y con el rapañón Los galaxias esta sustancia es veneno de nostalgia Saca punta a las pachangas, saca clan de las manzanas Ponte chula que de Aquí no, suena ya trisol, Mejor un reggaetón, me tengo calderón No me trates, no, me trates de engañar Sé que tú tienes a otro Y a me quieres para. Compramos la vinata, no hay tabacos, no hay marchantas, no hay domingos sin rebajas, bajas por los chescos, baja el chofer, baja, no se pase usted del alza. Le traigo a todas las razas de la guardia y pa larga, no te metas con la banda, pinche lacra. ¿Dónde está la policía del karma?